no habíamos quedado en la asamblea que los muros se pintaban de blanco. Eh, hombre, blanco, blanco, tampoco habíamos decidido eh, nada. Se está de puta madre. Paredes de sombra para hacer lo que sea. Su mural por la resistencia. Y tanto proceso participativo para al final acabar haciendo lo que sale de la misma. Eh, bueno, participamos eh, para participamos, participamos todos. ¡Eh, Dios! ¡Ay, la ¿Y resistencia? eso qué vol decir? ¿Es para el pobre o para el rico? Ay,